цинктин күкүрт менен аракеттенишүүсү. Анча чоң эмес идишке 1 грамм цинктин майдасынан салабыз ага 2 грамм күкүрт порошогун кошобуз айнек идишти бекитебиз идиштеги заттар жакшы аралашкыча чайкап аралаштырабыз аралашманы аба соруучу шкафта турган үч буттуу койгучтагы күйбөөчү кагазга салабыз айнек таякчанын бир учун отко кактап ысытабыз отто кызарып күйгөн таякчаны аралашмага алып барып күйгүзөбүз ыкчам реакция башталат цинк күкүрттө кычкылданып цинктин сульфиди аралашмасы менен пайда болуп коюу ак түтүн бөлүнүп чыгат